Activarem la fase 2 de, de l'operació FRED, de l'operació de d'emergències de, i d'atenció social per persones vulnerables. Aquesta és, un, bueno, és una activació dels serveis d'emergència de, extraordinaris perquè es preveuen temperatures doncs, inferiors als 0 graus, sobre les properes hores i per tant doncs, activem una sèrie de, de serveis que s'afegeixen als que habitualment des de la ciutat de Barcelona ja habilitem durant l'època d'hivern, no? com és el centre d'atenció eh, nocturna d'emergències. De,